Bolinga motema Bolinga motema nanga Bolinga motema Bolinga motema 선별이셔 Bolinga motema Bolinga motema Uncle!

On peut l'acclamer. Alléluia. J'ai un père e nos é Qui vais à jamais, faire Son royaume n'a point de fin J'aime un Père puissant, j'aime faire Qui vais jamais, j'aime Son royaume subsiste à jamais Encore J'ai un père qui n'échange point. J'ai un père, son royaume n'a point de fin. Je verrai ma voix et chanterai. Je leverai ma voix et chanterai. Combien Alléluia.